Tal. Ați gavză zătărașă. Haumaf. Blepe. Obje. Расскажи. Нашел. Расскажи. que que é- que a Barangueji, baraz que a Baraskeji. Ai, tem a baraz aí. a Baraskeji.